asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu akhyaarta ku xidhan kanalkana qumaal studio sidaa kusoo aragteen ciwaanka hoose maanta waxaynu qaadaa dhigi doonaa buurnida iyo cayilka xaddiraafka xaqiiqooyin ku saabsan buurnida cayilka iyo xaddiraafka maxaa sababa buurnida cudurada ay keento buurnidaasi dalalka la eldaran buurnida maanta inta dunidan hadda la joogo sidee looga hortagaa buurnidan waxay diinta islaamku ka qabta buuridan xadraafka ah diinta islaamku miyay dhiirigelisay jimicsiga qodobada iyo qodobo la xidhiidha aynu gudagalno faahfaahintooda buurnida iyo cayilka xaddhaafka buurnida xaddhaafka waxaa loo yaqaanaa fiqladooba weyn waa mid ka mida mushkiladaha ugu waaweyn ee caalamka maanta wajahayo xaqiiqooyin ku saabsan buurnida iyo cayilka xaddhaafka ayada qaramada midooba u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiya w h o ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqooyinkan kow sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib in ka badan waberty bilyan oo ah dadka qaangaarhka ah ee da-doodu ka weyntahay sideetan jir ayaa la eegdana guurnida waxaa dadkaasi ka mid ah lix boqol iyo konton milyan oo la taabaansan guurnida xagdhaafka ah qodobka labaad guurnida iyo cayirka waayey saddex jibaarintay adduunka oo dhan laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii qodobka saddexaad boqolkiiba soddon iyo sagaal dadka qaangaadhka ah waxay leeldiran yihiin buurni boqolkiiba saddex iyo toban ka mid ahna waxay leeldiran yihiin buurnida xaddaafka ah. qodobka saddexaad boqolkiiba soddon iyo sagaal dadka qaangaadhka ah waxaa haya buurni boqolkiiba saddex iyo toban ka mid ah waxay la ildiran yihiin buurnida xaddaafka ah qodobka afraad adduunyadu oo dhan dadka u dhinta buurnida xagdaafka ah ayaa ka badan dadka u dhinta macaluusha qodobka shanaad ilaa sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii caruur gaadhaysa afartan iyo kow milyan oo daadoodu ka yartahay shan sano ayay haysaa buurnidan xadraafka ah qodobka lixaad in ka badan saddex boqol iyo afartan milyan oo caruur da-doodu ka u dhaxayso shan sano ilaa sagaal iyo toban sano ayaa la tacaalaya guuridan xagdhaafka qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waxay dhaheen qaramada midoobe hay-adda u qaabilsan caafimaadka guurnida waa laga hortegi karaa maxaa sababa guurnida xagdhaafka hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ee w h o waxay sheegtay in guurnida xagdhaafka ay sababto laba arrimood kow qodobka koowaad qofka oo cuno cuntooyin ay ka buuxdo tamar wadata duux ama baruur qodobka labaad dhaqdhaqaaq la-aan sababo la xidhiida casriga la noolyahay shaqooyin fadhiga lagu qabto iyo gaadiidka oo la raaco oo aada u fara batay cudurada ay keento buurnida xaddhaafka ah oo cudurada wadnaha iyo xididada oo xidhman sida wadna xanuun dhiigkar kolestarool xun oo kaca iyo faalig ama stroog cudurada wadnaha iyo xididada oo ah sababta koowaad ee dadka ay u dhinteen sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii qodobka labaad muruq xanuun iyo lafagaraac qodobka saddexaad cudurka sonkorta ama macaanka qodobka afraad qaar ka mid ah cudurada kansarka sida kansarka ilmagaleenka naasaha xanta beerka xiniinyaha kaaniyaha iyo caloosha dalalka ugu waaweyn uguna badan ee buurnidan la daran labaatanka ee la daran buurnidan iyo cayilkan waxaa ka mida sagaal dal oo islaama waana kuwayt urdun sacuudiga qatar libiya turkiga masar lubnaan iyo imaaraadka carabta sidee looga hortagi karaa buurnida xaddaafka ah hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka w h o oo soo saartay saddex qaab oo looga hortegi karo guurnida iyo cayilkan xaddaafka waxay kala yihiin saddexdaasina kow inaad xidho ama gebihaanba joojiso cuntooyinka ay ka buuxaan duxda iyo sonkortu labo inaad basato cuntooyinka fawaakihda khudaarta iyo xabuubta saddex jimicsiga jimicsiga jirka ah oo si joogto ah loo sameeyo hal saac maalintii waa inay caruurtu jimicsadaan halka dadka qaangaadhka boqol iyo konton daqiiqadood la rabo inay ku qaataan jimicsi toddobaadkii taasoo u dhigantay in shan maalmood toddobaadkii ay jimicsadaan maalintii konton daqiiqadood waxay diinta islaamku ka qabtaa buurnida saayidka iyo cayilkan xaddhaafka nabiga sala allahu calayhi wasalam buurnida xaddhaafka wuxuu ku tilmaamay calaamadaha saacadda qiyaame عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينزلون ولا يؤتمنون يوفون ويظهر فيهم السمن ومعنى yahay cimraan bin xusein ilaahay raalliha ka noqdee waxaa laga wariyey in rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa idinku khayr badan qarnigayga marke markaana kuwa kusii xiga kadibna kuwa kusii xiga kadibna kuwa kusii xiga cimraan wuxuu yidhi ma garanayo in rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi qarnigiisa kadib laba jeer ama saddex jeer kadibna waxaa ka dambaynaya qoomo markhaati noqonayo oo aan markhaati ahayn oo khiyaamaynaya oo aan la aaminayn oo nadargelay oo aan oofinayn waxaa ka muuqanaya calaamadaha ka muuqanaya dhexdoodana waa buurnida buurnida xaddraafka ah ee cuntada iyo fadhiga badan ay keento waa mid aanan diinta islaamka ku ammaanayn balse buurnida ay keento weynida xanuuno hidaa iyo wax aan qofku sabab uu ku lahayn lagama ceebeynayo ceebna kuma laha nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka digay cuntooyinka badan ee caloosha lagu buuxinayo wuxuuna yidhi عن مقدام بن معدي يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا آدمي وعى شرا من بطني بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه miqdaad binu macdi yakrab wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo leh maxuu ma buuxiyo aadamuhu meel ka shar badan calooshiisa ibnu aadamka waxaa ku filan hurmooyin uu ku toosinayo dhabarkiisa haddii ay lagama maarmaan tahay ha ka dhigo saddex meelood meel cuntadiisa meesha kalena cabitaankiisa meesha kalena hawadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xadgudbin maxaa yeelay ilaahay ma jecla xadgudub yaashe kuwa xadgudba ilaahay ma jeclee diinta islaamku way dhiirigelisay jimicsiga rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wuxuu dhiirigeliyey jimicsiga iyo cayaaraha u wanaagsan jidhkaas sida kow musaaracada musaaraco xor ah ayaa dhex martay rasuulkii ilaahay iyo rukaana waxaana bediyey rasuulka ilaahay saddex jeer halkaasi oo laga qaadanayo in musaaracada ama ama labdintu ay bannaan tahay haddii aanay jirin lacabo la kala dhiganayo sidoo kale waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam legdinsiiyey labadii saxaabee dhalinyarada ah ee rabay inay dagaalka qayb galaan qodobka labaad orodka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu la baratamay xaaskiisa caasha isagoo ka dheereeyey iyaduna ay ka dheeraysay markii hore qodobka saddexaad socodka rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray ummadiisa inay u socdaan una lugeeyaan masaajidka maxaa yeelay tallaabo kasta waxaa loo qorayaa xasano sidoo kale dembi ayaa laga tirayaa tallaabo kasta qodobka afraad badbaasha nabiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wax kasta oo aan dikriga ilaahay ku jirin waa cayaar afar mooye kow ninka xaaskiisa inuu la ciyaaro labo ninka oo layliya faraskiisa saddex baratanka socdaalka afar ninku inuu barto badaasha qodobka shanaad fardafu jimcada nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu fuuli jiray fardaha iyo geela kuwaasoo u baahan jimicsi badan oo xagga jidhka ah intaas ayuu noogu egyahay cashirkeeni maanta eeu intii ka faa-iiday ee wax badan ka fahamtay kolley wax wanaagsana diina waxbaa laga faa-iidayaa hubaal waxaana meesha ugu soo dadaalay oo usoo dhigay oo ugu soo hagarbaxay ayaaba in khayrka aan walaalada wada tuso iyo wax walboo dantooda ah ay ugu tusadani marka janalka haddii ay ku xiiso geliyey muuqaalka ku soo geliyey sabab khasab ah inuu ku xiiso geliyo hadduusan ku xiiso gelin waad mahadsan tahay hadduu ku xiiso geliyeyna janalka wuxuu kaa mudnaa hala dhaafin waan ku salaamayaa boqol jeer salaamullaahi calayk qof walboo ifiirsaday ishiisa iyo aragiisa ilaayaha u barakeeyo